to je to. Jedna manje. Krenula je sezona strnjika. Lisice, čuvajte se. Da. Nisam mogu više da čekam u šubiku Četiri minuta. Dva komada. Dva, dva, tri je ponovo napolje. Posle sezone lova nas Mislim da je bilo jedno 45 metara. I koliki otkosio. Ti samo tu Ti Da vidi kao glavu. Ti samo glavu vidiš. Jedan predator manje, nastavljamo. Ovo je vjerojatno nešto što ćete gledati u sljedećih mjesec dana stalno, pošto je najaktuelnije, najzanimljivije i konačno su se skinule te strelnike. E, Srećni strelac, e, posle duže vremena, podak ste vidjeli na, kameri, detalje nećemo prikazivati stvarno, nehumano. <laughs> Idemo dalje, vidite taj osmeh, to je sreća, bezgranično. <laughs> Jazavac je samo s druge strane 100 metara, tako da jedno mjesto je urodilo plodom, strpljenje se je isplatilo, idemo dalje. Gdje da sve? Brate, ima glavu ću pravo sve. Ovo ima dugačku glavu i lijepo. Pa to je što ja, u mišićima. Pa nema pa Na ne. A komaraca kao priči. to je to za večeras. Nastavit ćemo ovaj negdje sa predatorima. Siguran sad će to biti još zanimljivih situacija. Evo, ovo je jedan isto bitan jako deo. Kad pa završite slovom transport oružja, izvadite zatvarač, ostavite pušku kontrolu, nemojte nositi u kolima da nemate posla problema. Municija odvojena od puške i to bi bilo to. użyję. Dobre